қаланың бас архитекторы әрі авторы өзіңізсіз солай қиын заманда басталдық қой қаражат жоқ мүмкіндік жоқ шын мәнісінде мен саяси тағдырымды тіктім ғой бәйгеге тарихтың жаңа дәуіріне жол ашқан тәуекел шешім мен талай тәуекелге бардым ғой осы жылдардың ішінде сол тәуекелдің ең үлкені осы астана болды ұлт болашағы үшін жасалған маңызды қадам егер ұрпағымыз осы тәуелсіздікті бағалап өзінің қарасындай сақтап қалатын болса сол үлкен арман орындалған болады елбасы тағдырымен тамырлас жаңа астана нұр сұлтан астана менің жиырма жылдан бері қарай махаббатым ойым өрісім ішімдегі арманым барлығы осы қалаға келді бұл күнде ұлы мұратты көздеген мәңгілік қолтаңбаға айналды әр нәрсенің нағыз бағасын беретін ол уақыт біз әлі талай биіктерді алатын боламыз бесінші шілде ұлттық арнада